Check this. schlecht geflogen. Erwischt. Oh, so Warum die sorry? Zwar Kane sogar. Das ist gar nicht so schlecht, so von unten eigentlich. É Elsa. Dois caramba. sogar in, von unten rein. Das liegt irgendwie auf, wie auch immer. Muss halt nur immer deppert zubekommen. In dem Fallen geht. Dort zu? Hilft nichts, oder? Oder wie? Die ging ist da? Da ist einer. Genau da. Und man fliegt. Weißt du, wie ist denn so, wenn er schon mal nie gehabt hat? Nein, nein, nein. Alles vor mir unten. Flash Damage. Der war da. Ist auch links gelaufen. Da hielt irgendwo. Das ist ein Joke. Wie liegt da einer? Gefühl liegt da einer. Geweih? Choupi choupi chou. Alors. No. Was du bist? Der Rätsel. Sie ist genau unter mir. Der ist da irgendwo. Bist denn du? Da oben. Wo bist du da? Door. Wo ist er denn? Du hast einen Sprengstoff. Nichts braucht. Ist er hinter dem Ding? Ja! Ach so. fuck? Foi important. Degusta do Guinaldo ainda é isso. What? Bora. É o Yugdor todo ainda. Sonst wäre es easy gewesen, ja? Bei mir muss bumsen. Sorry. Der erwischt nur. Er ist tot, er rennt ihn noch mit dem Saber. Less Damage, Alter. Hihi. <laughs> Ist in Ordnung, da. Eben schon geloadet. Das war jetzt nicht so schwierig mit Splash Damage Kills. Wenn ich jetzt zweimal so erwischt habe. Der hat halt wirklich einen Bogen gehabt, den habe ich zuerst gehört. Ja, schüben. Das ist so ein ordentliches. Nein! Okay, was? Fels und dann fälschen. Es rennt da noch. Da. Ja, der ist noch da. Fuck. Sind sie dort hier auf dem Gebiet. Draußen. Ja, auf mich probiert. Okay. Ziemlich leise eigentlich, gell? Dieses äh, Drop-Skin von Kirsten. Ja. ja. Schon geil, wenn wir die auch holen können. ist ja irgendwie gleich nachgefahren, obwohl man überhaupt nicht in der Nähe war. Sind die schon Böen? Sind aber schnell. Yo, what? Holy crap! Wo ist es to? Ist ja am Hochsitzung wahrscheinlich, ne? Gute Frage. Wo ist? Siehst du nicht. Weiß sogar. Oh. Rennt für, Alter. Auto rennt alles. Wie du, wie du die Zombies. Okay, or that you have resources so, so people here? Das kommt doch, ja. Ist einer oben mir? Ah, ist oben mir. Geht das in den Hochsitz? Ja, ich bin den gerade gerätzt. Ich glaube, die Girl war schon hinten, bin ganz sicher. Projekt. Nee. Ich sieg. Oh fuck. Woche. Holy crap, Alter, ich bin full. Oh. Danke, Axel, super. Ja. Ey, oh, ich glaub alles, Alter! Hast du es gesehen? Unten steht er. Ja. gerade mich fahren, sie ganz wie. Ja. Jetzt sind hochgesetzt. Boah, nochmal. What? Das ist Fernretz. Magst du das Fernretz? Ja. Sollen schon zwei hin? Okay. liegt auf mir. Oliver? So nice. Warte! Holy crap! Nice. Wo ist der? Den sollten Boss noch, vielleicht. Ich war halt irgendwie. ist der? Da, da liegen zwei. Da liegt einer. Was? So. Nice. War nur ein. Der Zahn. Die haben bei dem Haus die haben Ich bin doch richtig ja. relaxed. Nicht weiß? Na? Okay. Kommen uns vom, Stanley her. Ich versuche die Falle auf schon, oder? Jetzt weiß ich, dass keiner bei mir ist. Wie kommen die erst her, wenn es schon rot ist? Verstehen wir uns. Kaiserischen Rot. culture 为什么？Lore, nice. Tu sabe isso? Deu isso, né? letzte. Wieder Mit dem Splash Damage Kill, glaube ich. Ja. Ja, ja. Weiß nicht. So nicht. Randa oder oh. Blonga. Jetzt wieder ab. Philipp in jede Richtung, oder wie? Im Süden, alle drei auf den Haufen. Lol, soll du mal splashen? Alter, ich hab straight angeschaut. Franco und ich haben sich wieder nicht gesehen. <laughs> Dein Skin einfach. Muss ein Skin sein, ja. <laughs> Die müssten das schon eine halbe Minute angeschaut haben. Eigentlich schon, ne? Scheiße. Der ist unter mir. Crap. Jetzt kommt der Scheiß 100. Südosten. Ich mal kurz. Es ist nur noch einer, der eine im Südosten da. Ja. Schon das dritt? Ja, ganz. Ja, wo ist der zweite? Brennt schon. Sind schon das zweite, oder? Ja, ist genau da drin. Ja, sein. What? Hm. Schon wieder sagst mit mehr oder weniger Display-Stimme gespielt.